Lata Namaka Tankana Minam Sa Ichitape Migalo Migalo De Tu Azrilo Mi Mimo De Gamta Bangin Agamta Lo Mi Mi Atu Simlo De To Akipol Akipol Love me, I hee hee.